हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम maintain balance bill by bill अगर हम इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आइए इसी के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं ये हमारा टैली प्राइम है और ये कंपनी बनी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पर हम चलते हैं परचेज बाउचर में एंट्री पास करते हैं ठीक है हमने अभी कोई भी कैश रिसीव नहीं कराया है तो यहां पे परचेज वाउचर में जाते हैं और कुछ परचेजिंग करते हैं ठीक है तो ये आ गए और यहां से कोई क्रेडिटर पार्टी हम ले लेते हैं तो यहां पर ये रामू करके क्रेडिटर पार्टी है हम इसी को ले लेते हैं और एंटरप्रेस करते हैं एंटरप्रेस करते हैं एंटरप्रेस करते हुए इसको कराते हैं एक्सेप्ट फिर यहाँ पर एंटरप्रेस करते हैं और यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा लेते हैं ठीक है अब यहां से अल्ट सी करके हम कोई भी स्टॉक आइटम बना सकते हैं लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूं एलईडी मॉनिटर e ये एक स्टॉक आइटम मैं बना रहा हूं एलईडी मॉनिटर करके और एंटर प्रेस करता हूँ एंटर प्रेस करता हूं और फिर एंटर प्रेस करके यहाँ पे एनओएस कर देते हैं एंटर प्रेस करके इसको करा लेते हैं एक्सेप्ट ये हो गया अब यहां पर क्वांटिटी फाइव है एक की कीमत अठारह हजार रुपए है तो यहां पे मैंने कर दिया ठीक है अगर इसमें जीएसटी हमने इनेबल किया है तो यहां पे जीएसटी भी लगा सकते हैं जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने इनेबल किया है जीएसटी ऑप्शन को तो सी जीएसटी एस जीएसटी भी लगा दिया हमने तो कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा दिया अब यहां से बाहर आते हैं ये अगर हमें रिपोर्ट देखनी है तो यहां से जाके देख सकते हैं और प्रिंट कराना है तो अल्ट पी प्रेस करके इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है ये इसका प्रीव्यू है आप देख सकते हैं अब हमें करना क्या है यहां पर ये जो हमने परचेजिंग की इसके लिए हमें पेमेंट करना है तो पेमेंट के लिए हमें फाइव प्रेस करके पेमेंट बाउचर में प्रेस करके और फिर पेमेंट बाउचर में आ जाते हैं अभी हम सिंगल एंट्री मोड में हैं हम चाहे तो ऐसे भी एंट्री पास कर सकते हैं लेकिन हमें अगर डबल एंट्री मोड में जाना है तो यहां से कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना होगा मोड को चेंज करने के लिए तो हम इसे डबल एंट्री मोड में ले लेते हैं और डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन भी हमें चालू करना है जो कि चालू नहीं है अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं ठीक है तो डेबिट क्रेडिट ऑप्शन किस तरीके से चालू होगा वो समझ लेते हैं आपको कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी है और यहां पर आपको मिल जाता है use debit credit instead of to oblique by तो बस इसको यस कर दीजिए और आपका डेबिट क्रेडिट ऑप्शन भी चालू हो जाएगा तो यहां पे डेबिट आ रहा है डेबिट हम किसको करेंगे हमने जो पार्टी ली थी उसको हम डेबिट कर देते हैं यहां पे ये सीकर के था यहाँ पे निन्यानवे हजार तीन सौ बत्तीस रुपए पेमेंट हुआ इनका तो इनको हम निन्यानवे हजार तीन सौ बत्तीस रुपए दे देते हैं एंटरप्रेस करते हैं यहां पे अभी अगेंस्ट रेफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है ठीक है अगर हम यहां से बाहर आ जाते हैं और गेटवे ऑफ टैली पर आकर के यहां से हम प्रेस करते हैं एफ इलेवन की एफ इलेवन प्रेस किया हमने और यहां पर देख सकते हैं मेंटेन अकाउंट्स और यहां पे देखिए मेंटेन बिल वाइज एंट्री अगर इसको आप नो कर देते हैं कंट्रोल ए कर देते हैं अब आप पेमेंट करने जाएंगे तो यहां पे देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है तो यहां पर जैसे ही मैंने किया तो यहां पर maintain balance bill by bill अब नहीं आएगा आपका ये देखिए यहां पे मैं कर देता हूं और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो कोई आपके उस तरह का नया विंडो खुल करके नहीं आएगा जो अभी आ रहा था ठीक है तो एडजस्टमेंट एंट्री करने में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी इसीलिए maintain balance bill by bill इस वाले ऑप्शन को मैं यस करवाता हूं ताकि एडजस्टमेंट एंट्री बहुत आसानी से हो सके अब देखिए इसको मैं फिर यहां से एफ इलेवन की प्रेस करके और इसको ऑन कर देता हूं तो ये कर दिया एफ इलेवन और यहां पे देख सकते हैं ये यस कर दिया मैंने कंट्रोल ए कर दिया अब यहां से वी प्रेस करके आ गए और फिर यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा लिया और यहां पे निन्यानवे हजार तीन सौ बत्तीस रुपए कर देता हूं और एंटर प्रेस करते हैं अब देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहां पे चारों एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको दिखाई पड़ेंगी एडवांस है अगेंस्ट रेफरेंस है न्यू रेफरेंस है और ऑन अकाउंट है आप अपने जरूरत के हिसाब से इन चारों का प्रयोग कर सकते हैं इसका यही फायदा है कि आप एडजस्टमेंट एंट्री कर पाएंगे ठीक है अब जैसे मान लीजिए ये कर्सर ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस पे जा चुका है यहां पर आप जाइए जो भी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है उनको यहां पे ले लीजिए और एंटर प्रेस करके यहां पर आप कैश कर दीजिए आपका काम हो जाएगा हालांकि आपके पास कैश नहीं है जिसके चलते कैश नेगेटिव में जा रहा है लेकिन फिर हम इसको बाद में देखेंगे अभी हमारी जरूरत एडजस्टमेंट एंट्री को लेकर के है तो इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं ठीक है तो इस तरीके से इसका ये फायदा है आई होप की बात समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video